نحن اليوم بورشة لين آه، حاولنا ندرس آه، الفيديو تيد آز سوا آه، سمعناه وحلينا أسئلته بعدين شفنا شو المفردات الغريبة فيه وطلعناها من الانترنت طلعنا طلعنا المعنى بالانجليزي من ال dictionaries online طلعنا كثير صور عن كل كلمه من Google Images حاولنا نحط امثله على كل صوره وشاركناها على الشبكه الاجتماعيه مشان تكون متاحه للكل بعدين حلينا طبعا الاسئله على الفيديو وصححنا الاسئله وبعدين عملنا ورشه كونفرزيشن آه، كل واحد حكى رايه عن آه، شو شو لفت نظره بالفيديو وحكوا رايهم عن الورشه وشو السلبيات كله طبعا حكيناها بالانجليزي هذا الشيء اللي نحن عملناه اليوم آه، هلا مجموعة لين بشكل عام هي Learning English Network آه، نحن بنحاول انه نتعلم انجليزي من مصادر الاهتمام اللي نحن بتهمنا حقا، يعني بدل ما نحن ندرس مقالات نحن ما بتهمنا عن جد، ليش ما نحن ناخذ من الانترنت المقالات اللي نحن والفيديوهات اللي نحن عن جد نحن نفسنا نعرف عن هي المواضيع ونحاول ندرسها بطريقة تشاركية ومفتوحة آه، باستعمال طبعا تقنيات الانترنت وتقنيات التعاون وهي مجموعة لين.